Abalenoi, deprobiatxo izketan, eta bueno, hemen gera maiatzeko bazkiren zozketa, bueno, bazkiren zozketa ikusteko. Pantean ikusten dezuten bezala ilonetako bazkideak onakoa dira. Eta, bueno, lehen hau gogoraziko izuet, beti bezala, e, eh, zerta oinarretzen den bazkietza sistema. E, eh, amar eurogatik e, egin zaitezke gemera untzian. Eta, hilero, urtebeten zehar hilero jolas baten zozketan parte hartzeko aukera betzu. Jolaza, eh, daukagun zerrenda handi batetik e, jolas guztoko bat aukeratzen duzu. Kasualitate bat ez, eh, zerrendan inor guztokorik ez bazenuk aukerako, ba, bueno, guk presio muga bat jartzen dugu eta bueno, zuk ikusten duzu ze jolas erostean nahi duzun presio muga horren barruan. Eta, bueno, zer lortzen da bazkide Da, bueno, gure proiektuari bultzatxo bat ematen diozu. Eta, bueno, sosketa ez gain, en, orain momentuan ez dauden, baina otorkizunan jarriko ditugun, beste zenbait karakteristika izango dira, ba, adibidez zenbait zerbitzaritan e, deep e, eh, ba, zarbidea izatea adibidez, eta beste ezaugarri, ba, bueno, bidean direna. Eta, bueno, besterik ez, eh, daukat e, gehiago azaltzeko, sozketako ordua da. Partartzai guzti hori sortil gonen hau padizuet, eta eh, ikus dezagun hori den irabazlea. Euskataratzen nahi da, ba, bueno, sortzigarren bazkila da irabazlea, zorionak emendik, e, eh, zurekin jarriko geha kontaktuan ba, nahi dezun jolaza aukeratzeko. Eta beste hoi, ba, sorte honena opa, eta ea urrungoietan tokatzen zaizuen. Eta, bueno, besterik gabe, hamen usten zaituztet, eh, urrongo ikusiko geha. eta, ale ba, agur.